uh, masing-masing penelitian itu ada di babnya masing-masing panggil masing tiga kali dua kali tiga kali أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله شهر رمضان الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر للناس وبينات من الهدى والبغي وبينات من الهدى والفرقان لتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هدى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر تحمل العدة ولتكبر الله كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر